giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà Suona ancora, a campana mia, sono in coppa a sta pelle, a sinfonia in un silenzio d'alba. Ma mi riporta mo, cuo primo sole, l'angoscia, e mi sentì soltanto un E sento gli astemma o cielo e sento l'aria che pugna sta carne e sento gallo infame vicino a morte Cristo. come ricorda, o tradimento, ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi avvinti e tu, tu, tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.